お若いお人お若いお人お気をつけください宮の貴族たちは若い世紀に乾いています吸いたくて吸いたくて仕方がないのですああ特にこの先中庭は鬼門です 宮の貴族がわらわらと先に進むなら外周を回られた方がよろしいです。 もうもうお主宮様の鷹それを持てば今度は もしお若いお人もしや代理に行かれるのですかそれならば脇道の方がよろしいです今は水の中主の恋の寝床になっている大きな洞窟の先でございます você, めて取らすまた鱗持っておいでやお主もしお主よ我は恋になりたいのじゃ長い時を育ちとともにある大きな恋老いぼれぬ恋にのう お主戦況の香りがするのそれに今までの良き心がけ良きかなお主にこれを授け渡そうぞ戦況の主の恋に与えてたもれ察すれば我は恋となり お主に非なる宝を授けようぞお主我の餌を頼むぞや待っている待っているでな 仏殿には、あわ、はい、竜クリクソシスはまず、